MTS! Kwizyn! Stary, widziałeś mojego ojca? Nie, nie widziałem. Ty? Nie, też nie. Ty tutaj? Pół godziny u urologa, czy cały dzień w toalecie? Wybierz mądrze, zbadaj swoją prostatę. Wejdź na www.movember.org.pl i dowiedz się więcej o profilaktyce męskich nowotworów.